Hej, hallå! Um, idag ska jag göra en liten video på svenska, så det är min första video på svenska och jag är jättenervös, så var snäll. Um, jag ska göra en video för jag vill delta i utmaningen Record Yourself Challenge och jag ska prata om lärresurser jag använder för att lära mig svenska. Så, vi börjar med de här. Så um, det heter Rivstart, det här textboken jag använder nästan varje dag. Så jag vet att det finns många personer som tycker att textböckerna är tråkiga, men jag faktiskt älskar att lära mig med en textbok. Så jag kunde inte mm, lära mig ett språk utan att ha en bra textbok. Så um, de där använder jag nästan varje dag. Um, och eftersom jag är också lite grammatiknörd uh, köpte jag också den här som heter Form i fokus. Så den här har bara um, grammatikövningar. Så efter jag lärde mig grammatik med rivstart då gör jag lite extra övning med Form i fokus. Um, ehm, jag vet inte om det är bara mig, men jag tycker att grammatikövningar är jättemysiga. Så när jag vill bara vila, när jag är lite stressad, ibland gör jag grammatikövningar med den här. Um, när jag vill lyssna på svenska, um, då lyssnar, på, eh, lyssnar jag på en podcast som heter SFI-podd så um, varje avsnitt har um, en lektion med en dialog och lite förklaring uh, från lärare av SFI. Um, ehm, och det finns på tre olika nivåer så för alla studenter det, det fungerar bra. Um, också jag lyssnar på, på en annan podcast som heter NOK podcast och det finns på Soundcloud. Så på NOK podcast um, man kan lyssna på intervjuer från personer som lärde sig svenska, så det är lite bra för inspiration och motivation också. Um, och jag använder också varje dag en app som heter SVT Språkplay um, ehm, där man kan titta på SVT, så tv-program, med text och översättning för um, svåra ord. Så det är lite bra, man kan titta på TV och förstå, förstår um, när man um, när man tittar. Um, när jag vill skriva på svenska, ibland gör jag det mm, på Instagram, så jag skriver en mening eller två på Instagram. Um, och jag har också alltså en lite language journal, så den här. Eh, på den här anteckningsboken eh, skriver jag om språkinlärning. Så om jag har lite problem med språkinlärning eller om det finns något som jag är ganska nöjd om, då skriver jag lite på den här på svenska. Okej. Okay. Um, ehm, också, jag älskar att läsa, så jag gör lite extensiv textläsning med den här. Så Roald Dahls Matilda så den här boken, ja, men ni vet den här boken, det är jättegulligt så jag älskar att läsa den här. Um, ehm, också när jag vill öva med intensiv um, textläsning då använder jag mest um, ehm, autentik materialer. Så autentiska materialer faktiskt. Um, så den här läser jag nu, som det heter Lunds historia. Så det är historia av Lund, det är staden när jag, um, där jag bor nu i södra Sverige. Um, och den här också var ganska intressant, så det var broschyren från um, Dalby Söderskog nationalpark. Så, men den här lärde jag mig lite ord om natur och den här lite ord om historia. Um, ibland läser jag också tidningen, tidningar så om det finns några nyheter som jag vill läsa, um, då provar jag läsa det på tidning. Um, Okej, okay, så um, en aktivitet jag älskar jättemycket är sångöversättning. Så till exempel här, um, den här sång heter Goliat från Lale. Så jag skrev texten här Eh, det fanns några ord som jag inte förstod så jag skrev engelska över det. Och efter um, skrev jag översättning här på engelska. Så när jag förstår vad Luther säger, det blir lättare att lära mig ord och grammatik när jag lyssnar på den här, för då um, kommer jag ihåg vad det betyder. Så den här är lite rolig, tror jag. Ja. Okej, okay, och um, sista sak, um, lektion på nätet. Så jag har faktiskt varit lite upptagen i augusti och september så jag kunde inte ta lektioner. Um, ehm, men jag hoppas att jag kan gå tillbaka till lektioner snart för det hjälper mig jättemycket. Så jag uh, tar lektioner med en lärare som heter uh, eh, Anneli från webbsidan Swedish Made Easy. Så hon hjälper mig jättemycket med konversation och jag blev också mer självförtroende. Um, så det kan jag absolut rekommendera. Okej, okay, så det var allt. Um, hoppas att jag inte sa för mycket fel. Om jag sa mycket fel, du kan kommentera och säga det, säg det till mig. Um, du kan också kommentera om du har några frågor eller du har um, några andra resurser som jag har inte pratat om, om du vill rekommendera det. Um, länkarna till resurser finns under video, så kolla gärna dem. ja, och det var allt. Uh, tack för att du tittade. Uh, hej då!